friend, welcome back to my YouTube channel for today's video guys. Today is my birthday. Ayan, so ililibre natin ang mga Team Marines. Ayan. So, ililibre ko sila sa ano, sa steakhouse dito. Dito lang kami sa malapit. Ay, please. Ay, please. Tapos lang. Ganun sila. Parang tapos ano, hinuli tayo ng... Anim sa'yo, anim. Anim sa'yo. <laughs> oh, ang daming tao. Ito ang takbuhan kapag medyo pasosyal tayo konti. Waiting ata na ngayon eh. Konti lang tao. Anim lang tayo, di ba? Well. Well. Ay, vlog. Lilibre natin ng mga Marites team. Nagugutom na ako vlog. Okay. Hindi ka pa... Ha? Ah, Basta <laughs> maubos mo. Ano kami pa nakakain doon. Grabe na kayo. Ito kaya nga. Ito yung ang buhay. Kaya nga. Basta kaya niyong ubusin. Bato. Ano, ano sa'yo? Ito lang. Hindi ko maubos. O, oh, ikaw. O, oh, ang na. Ikaw mag-order ng ano. practice. And then, ano, walang masyadong leader sa... Oo, isa ganun ko naman. Ay, order na kami. Yanga na ho siya. Well done. Well, well done. Well, well, well done. well done. Bali gamay. Ayaw na lang sila madugo. Video ko. Kapatikin, guys. Dito sana ako eh. Ay, hindi. Ito na nag-i dyan. Ay, may English na siya. No? May English na yan. Maganda ako kayo sa atin ko yun. Kasi mataba Alin? Tara na ba yan? Dalawang. Tara na, bubuelo na tayo. Uy, tara na. candy lang naman laman. Thank you. Sabi ko, ay, bibigyan ka kay Manang. Sabi ay, ako din, bibigyan ko din si Manang. Ay, kayo? Diba? Thank you. Thank you very much. Yes. May karilo ang mga marites sa akin, guys. Secretary <laughs> Oy, wag mong subukan buntaling kita. <laughs> Kasama kita ngayon. Takot ako. Kasi hindi natin. Eh, yung baboy. Sige, ako eh, mag-ano muna. Thank you. Ay, tanong mo nga kung may ano niyan. Ayun o, Shanghai. Oo, ina inaano ko lang siya. Shanghai yan, Shanghai. Tanong mo nga kung pork. Tanong mo kung pork. Tanong mo nga. Ilan ba? Tanong mo. Sabi kung pork yan. Sige na na makakain naman ako. Ayun o, oh. umalis na talaga. Ilan ba? Kuya! sama aja Roma kita sama Apa se Curo curo Oke, okay, selesai. wala na naman ng mga ano. Ha? Ano yon? Gulay? Ano po? Ayan, fish. Kumain na madami ha, Agnes. <laughs> Kumain na madami. Oh, may pa. Tofu? Oh, may paano sila. Oh. Chocolate fountain. Tama-tama eh. Oh, ito oh, chicken din to mamaya. Mag-round lang ako. Uy, Agnes, what is this? Tofu ata. Tofu? Wala ano pala dyan. Tofu, wala nang laman eh. Ito tayo mga veggie. Eh, veggie, salad. Sabi, ayoko binampapaya. Ngayon gusto mo na? Hindi, ano ko eh. Sabi nila? Hindi, yung... Ah. Ice cream. Hindi na, hindi ka pa kukuha. Ay, masarap din to. Kukuha yan mamaya. Bakit? And this one dessert. Oh, no. no. Ah, I can keep the, No, oh, okay. Oh. But at the go. Ha? Sino? Sino? Wala mo halaga ang gift. Kwan. Imaglagay ko talaga ng gift. It is a really nakita yung lalaki. Okay. Okay. Ako na nga nandito. Oo. oo. Ay, nahihira ka na. Kung makakain ka na. Wow. Kaya kumain ng madami ha. Ah. Bukas wala tayong pagkain. Mamaya! Hindi ko pa naubos yung ano ko. Parang mamaya. Ano lang naman to eh. Siyempre naman yung sa ila. Tinatapan ko kasi yung camera. Tukan kita. Kaya siguro tigpilin lang. Thank you.